você nunca me amou Porque o mundo é tão injusto juntos Com seus olhos, mano, guiou Botou fogo nesse meu mundo Foi um genjutsu Então isso tudo foi imaginação Você fez um jutsu, substituição Queria te fazer feliz, mas como você não quer, hoje eu troco o tom Vou manter minha raiz, firme nesse chão, estilo Murkuton. Madeira Hoje é flor e divinado amor vou derrubar As folhas já secaram, o fruto apodreceu Quem será? Que correrá por ti quando eu for e não mais voltar Ou eu tô errado, iludido sou eu Então você nunca me amou Porque o mundo é tão injusto Foi um genjutsu Com seus olhos mangue guiou Botou fogo nesse meu mundo seus olhos, mangue guiou Botou fogo nesse meu mundo fui de pedir muito pra ti Me preocupava mais contigo do que comigo mesmo Então tô achando que esse tempo eu perdi Vendo o cara acabado que me encara no espelho Quanta bijuteria, quanta biju seria o necessário pra você ter seu sossego Só que fudeu com a minha vida, disse que não me queria O meu coração se rompeu como selo Ela não me escuta, não pede desculpa Ela me vê na rua e finge que eu sou ninguém Seus erros assuma, vira cara e fuma Bancando a soma muito bem, parabéns Esse amor machuca, shuriken Ela me mostra dor, tipo bem Eles disseram que a gente seria o maior casal que Bebeu, chivo, é, já tô chivo, de Nosso amor é uma marca da maldição que cê não vive sem Diz que cê tá bem, não pensa também que nossa é história de quem volta a vida igual eu nem sei tá Desde cedo eu sei que uma hora seria tarde Por isso eu percebi que sentia saudade Se não bebeu minha água quando beber a Não vai beber o vinho quando eu vou rogar aqui Quando eu te vejo meu peito não diz não Mesmo que minha mente só me diga cor Suas atitudes destruíram o meu coração Como Shinra, Tensei, Kono eu Jiraiya, quero que a saudade morra Minha arte nos é dela, sou idênticos. certa pessoa Então você nunca me amou Porque o mundo é tão injusto Foi um genjutsu Com seus olhos manguiou Botou fogo nesse meu mundo Foi um genjutsu Amateiras Amateiras Amateiras Amateiras Amateiras قامت رهاب